Hallo, ek is Rita Malan. Vandag gaan ons praat oor trauma, verlies en rou. Trauma en verlies gaan hand aan hand. In 'n trauma situasie verloor mens iemand of iets wat vir jou baie spesiaal is. So dit kan iets wees wat mens gehaat het en nie meer het nie, of dit kan iets wees wat jy baie graag wou hê, maar nie kon kry nie. Wanneer mens deur hierdie verliesproses gaan, dan gaan mens deur 'n baie diep donker tyd en dit kan klein of 'n groot verlies wees, maar die feit is dit bly nie te verlies. En verlies is ook baie persoonlik en daarom is elke persoon se reaksie op verlies baie uniek aan die spesifieke individu. Wanneer mense ook deur hierdie verliese werk, dan begin mense ook die betekenis van die verlies be bevraagteken en selfs ook die lewe en mense begin ook dalk jou prioriteite in die lewe verander. Wanneer ons kyk na die verliese, dan gaan dit spesifiek oor die verliese ten opsigte van COVID-19. En een van die verliese kan wees dat mense jou werk verloor. Dit kan ook wees dat jou salaris nie inbetaal word nie. Mense verloor sekuriteit, stabiliteit, rotine, ook ons normaal begin om te verander. Sosiale kontak Mense kon nie trou nie of nie verjaarsdae hou nie, gradeplegtighede het nie gebeur nie en begrafnisse was ook 'n groot krisis in die, in die begin. Kinders het die verlies ervaar om nie kon skool toe gaan nie. Ons het 'n vryheid van keuse ervaar, vryheid van beheer en ook natuurlik die ergste, die verlies van lewe. Wanneer die persoon wat verlies ervaar nie deur 'n rouproses gaan nie, kan daar nie 'n afsluiting kom van die verlies wat ervaar is nie. En daarom gaan mens deur 'n siklus van rou. So kyk asseblief op hierdie siklus, waar lê jy miskien op hierdie oomblik? Watter emosies ervaar jy? Waar voel jy miskien vasgesteek? Waar voel dit vir jou dat jy hulp nodig het? En indien jy voel dat jy nie vorentoe kan beweeg nie, kry asseblief hulp daarvoor. Kom ons sluit af met gebed. Vader, ons nooi U nou in die pyn van ons verlies in. En ons vra Here Jesus dat U asseblief vir ons sal kom ontmoet in hierdie diep wond en dat U vir ons sal kom genesing en herstel bring in ons liggaam, siel en gees. Amen. Tot volgende keer.